one of the reasons to join Peace Corps was, you know, the chance to live and experience a different culture that was different than what I'm used to in America. საქართველოში ჩვენ გვაქვს თავისებურად გამორჩეული და ძვირფასი კულტურა. მეორე მხრივ კი ამერიკული კულტურა სოფლიოს მილიარდობით ადამიანის ყურადღების ცენტრშია. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კულტურული ურთიერთგაცვლის ის პროცესი, რომელსაც მშვიდობის კორპუსი უკვე მრავალი წელია აქტიურად ეწევა საქართველოში. My first months in Georgia, there was a lot of learning. you know, learning the language, learning about the traditions, you know, like lots of firsts also, you know, like people's birthdays, holidays, funerals. So, you know, you get to see all different parts of the culture and learn about it. ჩამოსვლამდე მოხალისეებს საშუალება ეძლევათ ონლაინ გაეცნონ ჩვენ მიერ შექმნილ კულტურის გზამკვლევსა და ენის სასწავლო კურს დამწყებთათვის. ჩამოსვლისთანავე კი ჩვენი პროგრამის მიხედვით ინტენსიურად ვასწავლით ქართულ ენას და ვაცნობთ ქართულ კულტურას. სწავლის ეს პროცესი მათი მთელი აკყოფნის განმავლობაში გრძელდება. ჩვენთვის ცოტა რთული იყო ვადუდის შემოსვლა თავიდან, იმიტომ რომ ესე უცხო ეროვნების ადამიანი პირველად ქონდა შეხება ოჯახში, რომ ჩვენი ოჯახის წევრი გამხდარი იყო ვადუდიც. ქართული ენისა და კულტურის პროგრამის გარდა, ჩვენ გვაქვს ასევე მასპინძელი ოჯახების პროგრამა, ოჯახი კი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს იმ უმნიშვნელოვანეს და უძვირფასეს სივრცეს, სადაც მოხალისეები ეცნობიან ადგილობრივ ყოფაცხოვრებასა და გარემოს, ხოლო ადგილობრივები ამერიკულს. Each day I would get up and get ready to go to school. Um my 15-year-old host sister was also a student at my school, so we would walk to school together. That was always really nice. I would study my Georgian which I still do today, and I would um, help around the house. დიდი იმედი არც მქონდა სიმართლე რომ გითხრათ რომ ჩემ ოჯახში მოხდებოდა მაგრამ ღმერთის წყალობით ასე აღმოჩნდა I was transported to a time and place where community and relationships are the most important and that was an incredible gift to me. მოტივაცია იყო ისევ და ისევ გამოცდილების გაღრმავება, ადამიანთან კავშირის, კონტაქტის დამყარების და მithumetes გავიგებდი უფრო მეც მისი ქვეყნის შესახებ. მის გამოცდილებას მოვისმენდი რა ცხოვრებაში აქვს დაგროვილი და რომელიც რომ მეც წინ წამადგენდა, იმიტომ რომ ხვალზე შეიძლება იგივე ეტაპი მე გავიარო ცხოვრებაში. There were a lot of new and different and you know memorable moments um being in Georgia. It's hard to pick one. Regular days, you know, neighbors would come over, have coffee like in America, you know, I would see my neighbor, just say hi, bye, have a good day. I didn't really have that kind of relationship in here. They would come, sit, talk, you know, bring something from their house, take something from our house. ჩვენ შეძლების დაგვარად დაგვყავდანათესაობაში იქ ჭიათურავა ჩვენეთ, ბორჯომი, ცემი, თბილისის ნათესაობა, კულტურული ძეგლები. ასევე ვადუდმა მოგვართვა წიგნი კოლორადოს შესახებ, ძალიან საინტერესო. შევიძინეთ მეგობრები მისი ოჯახის სახით გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა თამაშობდით ხოლმე ნარდს დომინოს არც კროსვორდების შევსებას ქალაქობანაც შევეცადეთ ხოლმე მაგრამ ვინაიდან თავისი კუთხის ქალაქებს ამობდა ხოლმე ცოტა ვერავეწყეთ ამ თამაშში ერთად The most significant impact of my service I would say would be uh the relationships I built, you know, in the community and with my host family. მეთ მიყვარს კულინარია და სამზარეულო და მასწავლა თავისი ეს ბრაუნის გამოცხობა. აჰა. ბროკოლიც დავთესე იმის გამო რომ ქეითის უყვარს ძალიან. აჰა. მოწყალობა. მასწავლა ჩემი საკუთარი თავის ფასი. საერთო მეგობრები ბევრი შევიძინე და პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა შევიძინე ოჯახის წევრი და შევიძინე კეთის სახით. I'm now finished with Peace Corps service and I still have a home uh with my host family and I still contact them and talk with them every day. And I've also learned that when you step outside your comfort zone, that's when amazing things can happen.